ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸರಿ ನಾವು ಬಂದು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಸರಿ ನಾವು ವರ್ಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲೂ ಕರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷನೂ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಳೆಗಳ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಲಹೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕವರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಓಲ್ ಸಿಟಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸೀದಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಸರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಿದೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪೂರ್ವ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಅದರ ಅರ್ಧ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲಾರ ನಗರ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಕವರೇಜ್ ನಡೆಯಲು ಬರ್ತದೆ கரணம் இயர் பாசல் இது முக்கியமா நம்ம செஃப்டி செக்யூரிட்டி கோஸ்டே எல்லாயிட்டு மீர் செஃப்டி செக்யூரிட்டி இல்லாம யாராவது வராதுல அவங்க ஹானிட்டல கம்பெனிச்சி போய் சொந்த மட்டில நம்ம போலீஸ் इलाकेல சிசிடிவி காவரேஜ் வெக்கறதுக்கு ஓபன் இதால நம்ம சீக்கிரம் வந்து டைமண்ட் அப்டேட் காசி இருக்கிறத டைமண்ட் அப்டேட் வந்தா அது நோஸ்ட் இயேம்மா அதனால இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம பர் பேஸ்ல ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭ್ರಮೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತ ಮಕ್ಕಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಓದ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಓದೋದಂತ ಮಕ್ಕಳ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಹುತ್ತುಮುಖಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಓದಿ ಏನೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದೋ ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಗದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಇದಾವೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ e ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೊದಲೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರ ನೀಗಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅವರು ಜಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ತಂದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹತಾಶನ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಾರ ಇದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಸ್ಕಾಂಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನ ಆಯ್ಸ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಕಂಪನಿಯವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ